Доктор, салам алейкум. Келіңіз, келіңіз. Саға жардам сұрап келдім. Эмне титирейсиз? Билбейм. Ичкенсизби? Жок. Чегип алгансыз го? Жок, чекпейм. Жок. Эмне титирип атасыз? Ошо ичкен менен чеккенди таштайын дедим эле. Жоқ, жоқ, жок, болбойт байке. Организмди чочутуп алган турбайсызбы? Таштайм деп. Бір-бірден ташташ керек. Мен саған бір